أنا مايا زنكول مؤسسة شريكة بشركة تويزانك dot com. آه، أكتر شيء عم باخذ نصايح بالموضوع اللي أنا عايزة فيه آه، مساعدة اللي هو كيف وظف الأشخاص المضبوطين لشغل معين هيدي شغلة عم بواجه فيها مشاكل وحكيت مع كثير أشخاص من فو من كوين من كذا من فادي غندور من أرامكس كلهم أكيد أعطوني advice آه، كثير حلوه هن مشاكل ال infrastructure بلبنان يعني كل شيء خاصه كهرباء مشاكل كهرباء اجار هود الاشياء ال logistics يعني يلي ما في شيء ابدا بيسهلهم للاشخاص اللي مبلشين جديد يعني بغير بلدان يمكن حدا مبلش جديد ما بيدفع tax هون مبلش جديد بيدفع tax اكثر وكل ما تتعرفي على الاشياء كل ما تلاحظي قد إيه صعبين ومعقدين